Info de Babi. Le site qui arrive en force. Le site qui va déranger bientôt. Si moi ce soir, le chouchou bébé Salvador, je m'auto-proclame artiste d'info de Babi, c'est parce que je connais le talent, je connais la manière de travailler. Désormais, si vous voulez trouver mes sons, a pas les autres sites, vous pouvez aller aussi sur info de Babi.